Empieza ahora el blog, vale. Y se me ha olvidado. ¿No has comido, no la mañana? No. Qué <laughs> desastre. Quizás te lo muestro. Qué día más gris. Too much? Cause I think your face Your laugh is contagious Never ages Always seems to make my day Conversations in my head Got me conflicted with what you said I tend to second guess myself like Buenos días. Eh, bueno, ahora que tenía un poco de tiempo, quería hablar un poco, aunque en este vlog he de decir que creo que no voy a hablar mucho y lo único que voy a hacer es grabar pues tomas de mi día a día y después mezclarlo, que mm, bueno, juntarlo todo cuando tenga pues suficiente, que yo creo que con la semana me bastará. Y nada, deciros que hoy nos espera un día duro por delante porque voy a estar todo el día en la uni porque tengo clase por la mañana y por la tarde. Y a la mañana tenemos un pequeño examen que mm, day out in the park And I don't know if this is love But maybe this could be the start Wondering if you feel the same Wondering if my heart's okay I don't know Eh, hoy la verdad es que necesitaba quedarme eh, durmiendo un rato más, así que he subido más tarde a la uni. Eh, hasta las 11 no tenemos clase obligatoria, así que son las 10 y 25 voy a coger el bus. È Per una che ti a thousand different pictures of what is wrong But if we turn the clock back a couple dials We should throw them out Because time ain't us all But you fill me up siguro ang Hoy toca pasadito que estoy muy cansada y no me apetece ir al gimnasio, pero quería despejarme un rato, así que eso. Y además hace buenísimo. eh, hoy se me olvidó Hola. <laughs> Vamos a cenar ahora. A un cumple. Y luego ah, a salir. Y al restaurante. En Moyúa, siempre lo grabo en Moyúa. Pues no sé, mejor porque es mejor plaza. Si pasa, sí, no. si no. Estoy pensando el deseo. ¡Ay, para! tío, ¡Dame lo que es manito ¡Solo te... ¡No! benar. Jadi y está siendo un día de locos, me vuelvo ya a casa porque llevo todo el día, bueno, espera que esté ya en verde. thoughts train wreck Blind to the daylight She got some demons inside Hiding in plain sight She told me hold on I'm um, chained her tone Maybe don't like a stone something wrong with She's evil with the darkest ego know she's evil with the darkest ego. Hola, ah, hola, <laughs> hola, blog. hola, blog. ¿Qué hay?